Tradisjonsmat. Hvorfor serverer vi utenlandske matretter til utenlandske gjester når vi har så mye god tradisjonsmat vi kunne servert dem i staden? Norsk matkultur har røter helt tilbake til oldtida, med et stort utvalg av friske kvalitetsvarer fra hav, fjell, skog og vidde. Det tøffe klimaet i Norge har sett preg på mattradisjonene våre. I generasjoner har produsentene gjennom en kort sommer måttet produsere og konservere mat til et helt år. Raking, graving, røyking, salting, speking og tørking var metoder som ble brukte til konservering av matvarer. Konserveringsmetodene var de samme over hele landet, men med lokale tilpassinger. Også husdyrhold har i generasjoner gitt oss et stort utvalg av mellom annet meieriprodukt. Av ku- og geitemjølk produserte en smør, rømme og ost. Myse blei brukt til produksjon av brunost. Mjølk blei ikke brukt som drikke før i det 20. hundreåret. Slakting blei gjort bare om høsten. Da hadde slaktedyra maksimal vekt etter sommeren, og innefôret blei spart til de dyra som skulle overvintre. Ferskt kjøt åt en bare i slaktetida. Det meste blei tørka, røkt og speka etter ei tid i salt. Langs kysten kom store mengder sild og annen fisk regelmessig inn under land. Fiskefangsten måtte også konserveres for å rekke til neste sesong. Av disse råvarene og produksjonsmetodene ble det produsert måltid både til hverdag og fest. Norge har hatt fattige kår, og maten ble prega av det. Rimelige råvarer ble brukt til hverdagskost, og mer kostbare råvarer til fest. Eksempel er lam der hovuda blei salta, eventuelt røykt, tørka på stabbur og brukt som julemat på Vestlandet. Fårikål og skav av lam og rein blei brukt som hverdagsmat etter slaktesesongen. Fenalår, pinnekjøtt og andre spekevarer fra slaktedyr og vilt blei brukt som festmat. Bidos, som er en samisk tradisjonsrett, var også festmat. Han er laga av reinsdyrkjøtt og grønnsaker, og blei servert som ei festkjøttsuppe. I Innlandet ga vilt et godt tilskudd på kjøtt, det ble produsert store mengder spekepølser og spekevarer av viltet. Ikke noe gikk til spille. Til og med blodet ble brukt til hverdagsretter som blodpølser og blodklubb. Langs kysten ble bruk av hvalkjøtt en tradisjon. Frukt og grønnsaker fantes nesten ikke i kostholdet. Seinere fikk poteter, bær og frukt innpass i kostholdet, i tillegg til gråerter og korn. Korn ble også brukt til produksjon av øl. Etter hvert dyrka en rotgrønnsaker som gulrøtter og kålrot. Skogsbær blei sanka i store mengder, særlig i nord. Karve og salvie blei brukt til te. Seinere ble det importert andre råvarer ved byting av tørr fisk til korn og malt. Av korn og poteter ble det produsert flatbrød og lefser, i tillegg til graut. Hold musa over kartet for å se eksempel på tradisjonsmat fra de ulike landsdelene. De gamle mattradisjonene med bruk av lokale råvarer blir ført videre i matkulturen vår i dag. Norske matprodukt er i ferd med å få lovvern for det tradisjonelle særpreget sitt. På samme måte som svensk falukorv og italiensk mozzarella, har også norske tradisjonelle matprodukt fått lovvern. Det første produktet var batsturøkt kjøtt fra Namdal. Det er viktig at vi fører mattradisjoner videre og holder fram med å produsere mat lokalt, såkalla kortreist mat. Særlig bør restauranter rundt om i det langstrakte landet vårt være flinke til å holde mattradisjonene ved like, og tilby norsk tradisjonsmat til turister og folk flest.